Bueno, aquí hay un chorrete de agua. Ay, pobre. Hoy. ¿Hoy qué día es? 16. Bueno, inicio de clase. Para abajo ya acá no arriba no hay más nada. No, no, Eso es todo. Ajá. Sí, ya vi. Ay, no. Bueno, por lo menos. O por lo menos. esto. Esto. Bueno. Aquí no hay luz adentro, ¿verdad? No, no hay luz. Y en estas condiciones es que todo oscuro, no sé si logran ver, pero el piso, bueno, no hay luz, el piso está mojado, esto no tiene tapas creo que hace lo humanamente posible, esto es filtración. ¿Este salón Bueno, este es otro salón. Hoy deberían comenzar feliz con los niños. Está cayendo agua ahorita.

¿Tienen que traer todo? ¿O lo hacen aquí? Bueno, aquí vemos, aquí vemos la gorrera. Ahí ven la gotera Aquí aquí No. Va a tirar la caravana. Aquí está el techo. Estas son las condiciones aquí y aquí hay otro techo ver Que esto es Aquí no cae, no cae. Pero aquí vemos cómo pasa el agua. Y aquí vemos todo el piso mojado con las goteras. No sé si se logran ver la, pues las moderas así. No, pero no pasan. No, ¿cómo que no? Ya hay paso. Ah. ¿eh? Sí, si no me quito los zapatos, pero... Ajá, ¿cuál es eso? Este? Por, ahí, es que dicen que baja cubaca por todo eso. Ah, ya va. Bueno, miren, todo esto está inundado de agua. Aquí hacia abajo están los niños, miren, esto es todo mojado. Este es el área de deporte, ¿ok? Bueno, miren, aquí yo no sé si logran ver las botas de agua, pero aquí están todo el techo. Bueno, aquí estaba lo que hace rato miré desde allá arriba. Ajá. Bueno, mire, esto es, estas gotas que caen aquí, vemos hacia arriba, ahí está el techo. ¿Ves? Okay. A ver, vamos, vamos, vamos. No, estamos inundados. ¿Dónde? Allá el segundo, esa pared está cayendo. ¿Cuál? Ay, bueno, mire, aquí está, este es segundo grado. Bueno, aquí están los niños, aquí no cae agua. Pero ¿cómo pasan si está lloviendo o cómo salen? ¿Ok? Miren esta pared. Y de aquí salta para acá. ¿Ok? Ya voy a revisar eso. Aquí no hay agua tampoco. Este es cuarto grado. Bueno, hasta acá estamos a... ¿Ah? Bueno, quiero poner mis zapatos. Este quinto, este es quinto grado. Y para acá esto que va aquí es la canal que se acaba de caer hace ratico, nos dijeron los niños, por la cantidad de lluvia. En estas condiciones está la escuela, ¿ok? Esta es la canal de agua y hacia ahí se cayó, al piso, ahí está. Ahí dejó todo el material. bien? No, es que aquí me empapé. Mira tú, papi, vamos para arriba. Bueno, ya vimos.